guys welcome to my YouTube channel आज चाहिँ म ए मसँग दुईवटा कार्ड छ मेरो र मेरो साथीको आज चाहिँ दुई महिनाको दुई महिनापछि हाम्रो कम्पनीले सेलरी छ सेलरी निकाल्नु जाँदैछु अहिले चाहिँ ठ्याक्कै कति बज्यो भनेपछि दस बज्नु आँट्यो गर्मी हुनुपर्ने त्यति घाम लागेको छैन आज चाहिँ यो हल्का कुहिरो लागिरहेछ त्यही भएर हिँड्दै हिँड्दै जाँदैछु माथि एक्सचेन्ज लगेर अनि पैसा निकालेर यसो घरतिर पनि पठाइदिनु पऱ्यो भनेर निकल म तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्सचेन्जको यताउतिको भिडियोहरू देखाइदिन्छु म चाहिँ यहाँ छु ठ्याक्क यो सोनापुर हो यो चाहिँ सोनापुरको यो यहाँ बाटोमा यस्तो छ सबै धुलै धुलो छ कस्तो यो लेबर एरिया त हो ऊ यहाँनिर मेरो क्याम थियो यहाँ ऊ त्यहाँ पर मेरो क्याम हो त्यहाँबाट अब यस्तो म चाहिँ यस्तो यहाँबाट जाँदैछु यत्तिकै गएर यो चाहिँ सोनापुर हो दुबईको सोनापुर लेबर एरिया पुरै धुलै धुलो छ यस्तो ल आधी बाटो आइपुग्यो आधी जति भयो होला अब आधी जति हिँडेपछि पुग्छु म यहाँनिर बस स्टेसन म बसमा जाँदिनँ म हिँड्दै हिँड्दै जान्छु आज ड्युटी भएर फेरि मेरो तिन बजे छ अहिलेसम्म सुतेकै छैन एउटा दाइको कार्ड आएको रहेन रहेछ नि कार्ड पर्खिँदा पर्खिँदा त्यत्तिकै ढिलो भइदियो यो बस कोनापुरको बस स्टेसन मान्छे वेट गर्छ गर्मीमा रुममा अब चाहिँ म यस्तो छ हो यताको भयो अनि किन कामको छ सोनापुर यो दुबई भन्नु मात्रै दुबई हो नेपालको भन्दा खत्तम जग्गा छ कस्तो केही न कामको छ ल हेर्नु यता यतातिर हेर्नु त यहाँनिर सानो मार्केट छ के हो ताल तलाल के हो अब म यतापट्टि लेफ्टपट्टि जान्छु लेफ्टबाट फेरि त्यहाँ राइट गएर राइटबाट फेरि लेफ्ट गएर फेरि राइट दुई तिनवटा टर्न हान्नुपर्छ अनि पुग्छु बल्ल तपाईँहरूलाई अहिले फेरि माथि पुगेपछि फेरि म देखाउँछु ल त्यहाँ बस आउँदैछ दुबईको बस यो चाहिँ दुबईको बस यही हो दुबईको बस अघिको त्यही त्यही स्टेसनमा रोकिन्छ अर्को पनि उहाँ बस आउँदैछ दुबईकोमा अल्फिसियल यता यो यता छ नि यता यो यो रम्बल यहाँनिर चाहिँ द दारू बेच्छ दारू रक्सी हिन्दीमा दारू भन्छ रक्सी यहाँनिर चाहिँ गल्ली तिनीहरूले बेच्छ क्या त्यो लुकेर कप्सहरू आएको बेला भाग्छ अनि लुकेर बेच्छ यहाँनिर अनि सबै यहाँनिर नेपालीहरू भयङ्कर खान आउँछ पिउन आउँछ म चाहिँ पिउँदिनँ म आउँदिनँ मैले देखाएको चाहिँ कहिलेकाहीँ थुप्रो मान्छे हुन्छ बेलुका फेरि भयङ्कर हुन्छ यो यो छ नि यो यो टावर भएको छ नि यो यो मस्जिदहरू यो मुस्लिमहरू छ नि प्रेयर प्रेयर प्रे प्रे गर्छ यो मुस्लिमहरूको क्या उनीहरूको रिलिजनको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नेपो हिन्दूहरूको चाहिँ के भन्छ नि यो मन्दिर जस्तै यिनीहरूको चाहिँ यो हो क्या यहाँनिर चाहिँ उनीहरू चुप्पो भएर चाहिँ यहाँ प्रे गर्नु प्रार्थना गर्न आउँछ त्यही हो मस्जिद यहाँनिर अनि टाइम टाइममा हो गर्छ एउटा माइकमा यहीँ यसमै हो क्या ल गाइजर अब चाहिँ म आइपुग्न आँटेँ ठ्याक्कै यो यहाँनिर all for the next change छ अनि ऊ त्यो मदिना त्यो मदिनाको पछाडिपट्टि चाहिँ मैले निकाल्ने मेरो फ्याबको कार्ड हो त्यो मेरो फ्याबको मसिन त्यहाँनिर छ त्यहाँ गएर निकाल्छु अनि फेरि पैसा पठाउनु चाहिँ ऊ त्यहाँनिर एक्सचेन्ज ऊ त्यो पर ऊ त्यहाँनिर छ त्यहाँनिर आउँछु र पठाउँछु ढिला भइसक्यो दस बजिसक्यो भरे तिन बजे ड्युटी छ आज जम्मा म तिन घन्टा नि सुत्नु पाउँदैन भोलि चाहिँ छिट्टी आएर सुत्नु खानासाना बनाएर खाएर यो यो मार्केट हो दुबईको के हो गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी हो गिफ्ट सिटी हो यतापट्टि पनि अर्कै मार्केट छ अब चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो ऊ त्यो ऊ त्यो रेड कार बस छ नि त्यहाँदेखि यता भित्र भिट्टापट्टि छिर्नुपर्छ नि त्यहीँनिर हो त्यहीँनिर तपाईँहरूलाई म देखाउँछु अब यहीँनेरि भरे बेलुकाखेरि यति ठुलो बङ्गाली मार्केट लाग्छ यता यता मा कसम नेपालमा त्यति ठुलो कहाँ बजार लाग्छ भने त्यस्तो लागिदिन्छ यहाँ आम्मामा म अस्ति आएको यहाँनिर तर्सितिर क्या कत्रो त्यो ऊहरू मोबाइलहरू राखेर त्यो के के के के गेमहरू खेलाइरहेको हुन्छ क्या बङ्गालीहरूले खतरा त्यो आफू आफू मिलेर खेलाइरहेको हुँदो रहेछ पैसा त्यत्तिकै मान्छेको खोजिदिन्छ ल गाइस यही हो मसिन त्यो फ्याबको ले ले एक हात पस्यो एक पासपोर्ट हान्ने कति निकालौँ भनेपछि अब मेरो निकालिसक्यो अब यो दाइको हो त्यो दाइको मलाई फेरि पासपोर्टै थाहा छैन क्या करेन्ट मिल्नु त मिल्यो कति मलाई यति निकाल्नु आएको पेसाउँछ एट्यु दुईजना सेलरी ल गाइजहरू मैले सेलरी पनि निकालेँ दुईजनाको सेलरी हो मेरो र गुरुङ दाईको अब म एक्सचेन्जमा जान्छु दुईजनाकै सेलरी भेजेर अनि बल्ल म चाहिँ गर्छु रुम जान्छु गाइज म फाइनली पैसा पनि पठाइदिइसकेँ मैले पैसा पनि पठाइदिइसकेँ अब चाहिँ म रुम जाँदैछु लास्ट अब चाहिँ गर्मी भइसक्यो घाम लागिरहेछ अहिले चाहिँ गर्मी छ यस्तो धुलो पनि उडिरहेछ अब चाहिँ कति बजे ठ्याक्कै दस बजे अहिले चाहिँ अब म रुम जाँदैछु लास्टै गर्मी छ अहिले चाहिँ घाम लाग्नु थाल्यो अब दुबईमा जाडो हरायो अब गर्मी सुरु भयो अस्तिसम्म कम्ता जाडो हुँदैन थियो हुडी लगाएर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले यो यहाँनिर सबै यो क्या ट्रान्सगार्डको क्याम्पहरू अकोमोडेसन ट्रान्सगार्डको गाडीहरू कहीँ न कामको ठाउँ हो यो कहाँ छैन बिल्डिङहरू सबै लेबर बस्ने बिल्डिङहरू म हिँडिरहेको छु यहाँ लगाइ पन्ध्र मिनट भइसक्यो हिँडेको रुमै पुगेको छैन हो कस्तो टाढो हो अघि त नदेखि जस्तो लागेको थियो लास्टै गरिम भइसक्यो त्यो घाम लागिरहेको छ क्या कस्तो घाम पनि आज त्यति क्लियर लागेको छैन नभए त मेरो तालु खुइलाइदिन्थ्यो होला तेह्र पुग्नु भइसक्यो खुट्टा पनि दुखिसक्यो यहाँनिर बालुवाहरू पसेर सबै अघि मैले मस्जिद देखाएको थिएँ नि मस्जिद देखाएको ठाउँ नै आइपुग्न हाल्यो अब त्यो यस्तो त ठाउँ छ कहीँ न कामको रम्बलै रम्बल जान्छ दुबईको रम्बलै यहाँनिर बेलुका भरे हल्का घाम डुबेपछि यहाँनिर दारू बेच्न थाल्छ आम्मामा केटाहरू खाएर पुरा ग्रुप ग्रुप ग्रुप ग्रुप बस्छन् टक्कसँगले यति धुलैमा बसेर पुरा खान्छ क्या यहाँनिर बेलुकाखेरि अन्त रमाइलो हुन्छ अनि यो एरियामा केटीहरू चाहिँ हुँदैन मैले केटीहरू देखेकै छैन हो यहाँनिर कहाँ हुन्छ केटीहरू जम्मै केटै केटा मात्रै हुन्छ पहिले उता सार्जामा बस्दा नि केटीहरू हुँदैन थियो केटीहरू मैले देखेकै छैन सार्जा ए सोनापुरमा केटीहरूको अकोमोडेसनै छैन कि क्या कहीँ देखिँदैन मार्केट ल मार्केटमा पनि भेटिँदैन हौ मैले देखेको छैन पर फुटसल भएको त्यो बल्दियाको पार्कमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यहाँ गेम खेलेको हेर्नुहरू आइरहेको हुन्छ त्यो कालीहरू तिनीहरूलाई देखाएको छ त्यो राम्रो राम्रो चुवाक चुवाक केटीहरू छ मैले देखेको छैन त्यो टिकटकमा देखिनेहरू त कहाँ बस्छ बस्छ भित्र बसेर निक्लिँदैन कि अब चाहिँ म पुग्न आँटेँ भन्दा पनि ऊ पर पर छ धेरै पर छ अझै कतिखेर पुग्नु यस्तो बालुवा छ है चप्पल लाएर हिँडेर यस्तो बालुवै बालुवा हुन्छ है ल हवज आइपुगेँ म आइपुगेँ मेरो अकोमोडेसन ऊ त्यहाँ ऊ त्यो यो उदै त हो नि यो त्यो ओरेन्ज कलरको डोरहरू छ नि रेलिङहरू यो त्यही हो मेरो जान्छु अनि खुट्टा धुन्छु मैले तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ नि यो रोनाबाट यो राउन्ड भएको क्या यो त्यहाँनिर किनाकाटी स्टकहरू आयो ल रुममा यो मेरो रुम छेउको यो सैलुनमा म यहीँनिर बाल काट्छु अब मेरो फेरि बाल काट्ने बेला हो यहीँनिर काट्छु अनि त्यहाँबाट आज चाहिँ काट्दिनँ ढिला भइसक्यो यत्तिकै पनि ऊ त्यो अर्को सेक्युरिटी पनि उनको गाडीमा जाने पनि सुताएर त्यो पनि ब्याङ्क गएर आएको सायद आइपुग्यो रुममा भित्र पस्यो त्यहाँभित्र क्याप लाउँछु हल्का अब चाहिँ म रुममा पुगिसकेँ अब ल गाइस फाइनली म चाहिँ रुममा आइपुगेँ यो मेरो रुम हो फिफ्टी एट अब ल सुतिसकेपछि सबैजना अर्को अर्को सानो यो सानो हिसाब गर्नु त यसमा मेरो कटाएर तपाईँको पैसा पठाएर त्यति आएको छ हेर्नु त हिसाब गर्नु त एकचोटि लगाइजहरू आजलाई यति नै होइन आजको ब्लग चाहिँ यति नै अब फेरि तपाईँहरूले मेरो भ्लगहरू हेर्नुभयो जसले हेर्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् होइन अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् अनि सजेसनहरू दिनुहोस् म चाहिँ नयाँ नयाँ छु भर्खर भ्युज पनि गइरहेको छैन कि अनि त्यही भएर हजुरहरूले यसो सजेसन पनि दिनुहोस् है अहिलेको लागि चाहिँ bye bye see you again in next vlog